Oke, halo semuanya. Oke. Oke, jadi di video kali ini kita akan uh, mereview game Ninja Heroes New Era lagi, oke. Kembali ke intro. Take me to Oke, nah jadi di video kali ini kita akan uh, eh, stack level ya. Kita akan stack level di level 50 sih kayaknya. Udahlah, gak, gak akan lagi di level 51, 52, 53 atau seterusnya gitu. Karena kenapa? Karena level gede tapi CP power kecil. Combat powernya gitu CP-nya. <laughs> Oke, si Garciano Eh, dan satu seribu seratus ribu hmm, bagus boy mungkin ini terakhir kalinya saya mau ini juga nih nah ini nih lumayan seribu gol oke okay? seribu gol dapat 10 es jutsu dan dapat ini nih nah 300 jadi dapat 1300an lah gitu lumayan jadi 4500 eh, gitu nah udah 5000 gol kita gacha habis bos <laughs> oke oke okay, okay. kita coba nih ya yang ini sinar rotor kalah mulu kita coba nih kalau udah level 50 sih udah deh ya tapi gak tahu juga sih kayaknya sih udah karena kenapa karena butuh hero S yang banyak gitu buat RR gitu orang lain kan udah RR gitu kalau saya enggak gitu <laughs> susah kalau sekarang sih susah susah cari hero S ya gara-gara ada Evan ini nih Evan Burn Goal ya, dan Anjay Cidori menang gak nih ya ya mudah-mudahan menang sih Anjir kalah bos. Kalau Madara ini sih nggak mungkin menang sih ya. Saya kan yang lebih gege Sasuke gitu. Kalau di akun saya gitu, akhir dikit lagi gila. Tidak akan menang nih. Nih ya, ini ada bug nih ya. Nih kita langsung kini ke hak. Hat kan saya baru di sini ya di Sen Kingdom bisa bisa di sini nih kita ke daily kita ke ya Hai ya langsung ke sini nih kita ke foto ini nih ya top anjay langsung hard <laughs> kebuka anjay ini bug dari dulu nih belum di di Ninja Heroes New Era <laughs> kayaknya kalau dicoba nih sayang dia pasti kalah sih kalah telak <laughs> no nah, udah buka kan kembali lagi kembali di Sun Kingdom di sini kan <laughs> kita coba yang ini aja nih nah kita lawan si siapa ini namanya ini si Danjo ya Danjo Danjo ayo ayo pasti bisa lah mampu dapat gol ke 1500 lumayan lah mau cari jutsu rasengan yang SS anjir eh, susah banget eh. untuk si Minato ini nih kayaknya kalah nih kalah mulu anjay ah. Nah, si dori anjir nih bos gila kita skip aja udah kalah anjir <laughs> terus gimana nih kalian 50 nya aku taruh si kebutuhan deh si kebutuhan kebutuhan dan para anbu miss lagi bos. Kenapa dipukul? Jurus benci bet nih sama Minato yang jurus A nya. Duh, menang sih kalau ini menang nih. Menang menang. Yakin terus yakin yakin yakinnya. Masih modal. Hmm, mantep 2000 gila ya veteran veteran lewat gak dikirim-kirim aja ya udah seminggu dia <laughs> ya, tahu tuh gue tahu dikirim atau tidak kalau di Discord sih ada 2000 ya ada 2000 yang ngechat itu gak dibahas balas menang bos level 50 nih bos senggolong ada mantep kita dapat gold gratis level pecek peceging gitu oh ada level 55 juga ya level 60 sampai level berapa sih 100 apa anjir 100 enggak kan sih udah ada udah ada mentok soalnya CPA ini dikit lumayan kita ke super invest uhui uhui 1038 uhui anjay 52 good lagi bos ke PvP 4 nih lumayan Asik, ada 1500 asik. Uh, kita ke tas dulu ya, kita buka nih. Langsung ada. Cepat cepat tipung. Ada cepat nando nando. Oke, nah, sini nih si Sasuke. Sasuke. Oke, udah. udah anjay si ono ya ngebug anjay kenapa ono ki bintangnya dua eh hmm. <laughs> gembal gembal Oke deh, yang mungkin sampai di sini saja video dari saya. bab